Բարև ձեզ։ Ուրեմն անցյալ անգամ մենք տեսանք ինչպես կարելի է use reducer-ը օգտագործել, օգտագործել ուրեմն to-do ծրագրի մեջ։ Հիմա որպես վարժություն եկեք ստեղծենք մեր use reducer-ը։ Այսինքն ոչ թե օգտագործել use reducer-ը, որը React-ն է մեզ տալիս, այլ դրա տեղը ստեղծել հենց մեր use reducer hook-ը։ Այսինքն ես ինչ կանեմ, ստեղ կգամ, կջնջեմ այս import-ը և կստեղծեմ լրիվ մեր նոր useReducer ֆունկցիան։ Okay, հիմա եկեք, ես կառաջարկեմ, որ ինքնուրույն փորձեք դա անել, իսկ հիմա ուրեմն եկեք միասին։ Ուրեմն ինչ ենք անում։ Ուրեմն մեր useReducer-ը տակից կօգտագործի useState, որպեսզի <clears throat> իրավիճակը հիշի։ Ուրեմն նախ եւ առաջ հիշենք ինչ է useReducer-ը ընդունում։ Նա ընդունում է մի հատ ֆունկցիա reducer, չէ՞ որը գալիս է մտնում աստեղից եւ մտնում է ուրեմն նախնական իրավիճակը, նախնական state-ը, initial state։ Ստեղ ուրեմն մենք կանենք use state, որին կփոխանցենք հետ այդ նախնական իրավիճակը։ Այսպես, որը մեզ ուրեմն կվերադասնի միած զանգված, որը կունենա իր մեջ ուրեմն state եւ set state։ Այսինքն հիմիկվա արժեքը եւ մի հատ ֆունկցիա, որով մենք կարող ենք այդ արժեքը փոխենք։ Իսկ ինչ է use reducer-ը վերադարձնում, նա վերադարձնում է մի զանգված, որի մեջ կա հիմիկվա արժեքը, այսինքն state-ը, եւ մի հատ ֆունկցիա, dispatch ֆունկցիան, այս ֆունկցիան, չէ, այնց որ մենք ստեղ կփոխանցենք ուրեմն մի հատ ֆունկցիա։ Սա մեր ուրեմն dispatch ֆունկցիան է, որը կընդունի մի հատ object, որին եկեք անվանենք action Եվ սա ինչ կանի, ուրեմն ստեղ մենք պետք է կանչենք այս reducer ֆունկցիային, փոխանցելով state-ը եւ այդ action-ը։ Եվ այդ reducer-ը մեզ կվերադարձնի նոր իրավիճակը, const new state, չէ՞, որին մենք ուրեմն set կանենք մեր ուրեմն state-ի մեջ, այնպես որ set state new state Okay, հիմա եկեք փորձենք, տեսնենք աշխատի, եթե գրենք ABC, add ենք անում, ահա, ավելանումը, եթե delete փորձենք անել, delete անում։ Խնդրեմ։ Այսինքն ամբողջ այդ use reducer ֆունկցիան, որ մենք օգտագործում ենք այդ hook-ը, ընդհանրապես էսա։ Պարզա չէ։ Ուղղակի, որպեսի մենք այսքան կոդ չգրենք, մենք կարող ենք օգտագործենք այն use reducer-ը, որը React-ն է մեզ տալիս։ Բայց մոտավորապես ինքը տակից այսպես է աշխատում։ Հեշտ է, չէ՞։ Այդքան բան։ Հույսով եմ այսքանը բաժեր, շուտով կհանդիպենք։ Առաջ։